университетте антиплагиат программасы 2017 жылдан баштап иштеп баштаган бул программанын жардамы менен студенттердин квалификациялык магистрдин иштеринин оригиналдуулугун аныктоого болот бул программа аркылуу бүтүрүүчү курстардын билим деңгээлин текшерүүгө мүмкүнчүлүк ачылат айкөкүл тынарбек кызы аталган программанын иштөө тартиптерине кененирээк токтолуп айтып берет антиплагиат программасы ошмуда 2017 жылдан бері колдонулуп келеді. программа айти академия тарабынан иштелип шыққан. Бүгінгі күнгі чейін жалпы 15 миңден ашуун документтер текшеруден өткөрілген. Квалификациялық магистрдик іштерді текшерүү жарыяны башталған күнден тарта күнігі 200 ге жакын документти текшерүүгө мүмкін. ар студенттің студенттин дипломдук иши түшөт өздөрү жөнөтөт э, негизи бизде бекитилген негизинде ар бир дипломдук иштин башына группаның аты андан кейін студенттің фамилиясы жазылып келіш керек біз ашқаннан кейін бұны жүктеп аламыз дағы жүктеп алғаннан кейін бул бұл жерден баяғы жоғарыда айтып өткөндөй титулный лист жана оглавление салынбайт биз андай ал жерде главаларды көчүрүп алып плагиатка бул жерден колдонуучунун атын андан кийин түрүн мисалы үчүн бул жерде статьялар диссертациялар текшерилет биз азыркы учурда квалификационный работаны текшерип атабыз аны андан кийин бул жерге текшерилүчү текстти таштайбыз андан кийин текшерүүнү бассак бизге мынандай жыйынтыктарды берет мисалы үчүн пайыз азыраак чыкканда бул э, бул жерден көрсөк болот дипломдук иштин э, кайсыл документтери кайсыл сайттан алынганы боюнча мындай чыгарып берет ар бир сайтка кирсек ошол дипломный работада чыккан тексттердин канча проценти ушул сайттан алынган чыгат андан кийин канча пайыз оригинальность экенин анда чыгарып берет биз ушул жерден студенттерге электронный кылып жөнөтөбүз же өздөрү келсе листке чыгарып беребиз жана ар бир студентти текшерүү үчүн бизде баланс бар чектөө ар бир студентке элдик баланстан кетип турат биз текшерген сайын андан кийин биз текшерилген студенттерди мындай кылып регистрация кылып турабыз күнүн факультетин анан чыккан процентин ар бир студент э, эки жолу текшерткенге мүмкүнчүлүгү бар плагиат башка бирөөнүн идеясынын же ойлоп табуусунун авторлугун атайлап кыянаттык менен пайдалануу жана башка бирөөнүн эмгегин бирөөнүн чыгармасынын фрагменттерин көчүрүп алган булагын көрсөтпөстөн өзүнүн аты менен жарыялоо плагиат эки жол менен жүргүзүлөт негизги текст сөзмө сөз көчүрүү жана парафраз башка бирөөнүн тексттик текстик мазмунун өзгөртпөстөн сөздөрдү алмаштыруу менен көчүрүү Э, плагиат деген түшүнүктүн негизинде антиплагиат деп иштелип чыккан бул ошол студенттин аткарган жумушун жогорулатуу максатында э, түзүлгөн программа уникалдуулугу ушунда э, жана бул программага биз корпоратив почта аркылуу иштейбиз студенттер бизге корпоратив почта аркылуу жөнөтөт иштерин же болбосо whatsapp аркылуу же келип келип флешкадан өткөрүп текшертип кетишет биз негизинен студенттерге кайсыл тарабы ыңгайлуу болсо ошол тарабын алганга аракет кылып атабыз антиплагиат программа бүтүрүүчүлөрдүн квалификациялык иштерин жана магистрдик диссертацияларын аткарууда студенттер чыгармачыл болууга үндөө менен бирге жогорку деңгээлдеги көз карандсыздыкты камсыз кылууга багытталган билим берүү илимий иш чаралардын натыйжалуулугун жогорулатуу бүтүрүүчүлөр тарабынан жаңы билимдерди колдонуу жарандардын жана юридикалык жактардын интеллектуалдык менчик укуктарын сактоо максатында киргизилген колдо текшерилген э, бүтүрүүчү кафедралар деп айтылат бүтүрүүчү кафедралардын ошол э, жерде тийиштүү адистер тарабынан э, текшерилчү анан ошол э, бир жагынан коррупционный схемаларды жокко чыгаруу максатында бир жагынан тартипке келтирүү максатында бир жагынан ушул биз айткан оригиналдуулук сакталууга автордук укуктарды сакталууга максаттап программа киргизилген бүтүрүүчү квалификациялык иштерди жана магистрдик диссертацияларды текшерүүгө эки жолу уруксат берилет эгерде ушул убакыттын ичинде көчүрүп алуунун деңгээли ушул жобонун талаптарына жооп бербесе анда жумуш коргоого кабыл алынбайт система тарабынан жазуу жүзүндө жумушту текшерүүнүн натыйжалары жыйынтыктоочу бааны коюуда эске алынат айкөгүл танарбек кызы жолдошбек шермаматов ошму жаңылыктары